אז לי קוראים מאיה, מאיה זנה, אני יועצת תקשורת, אני עובדת בעסק משפחתי אה, שמתעסק ביחסי ציבור. שחייה זה לא משהו שזר לי, בתור ילדה, מים היה חלק מאורח חיים, גם קצת שחייה, אבל פתאום כשהגעתי לעולם המים, הבנתי שאני לא יודעת אפילו לשחות. הבנתי שאין לי שום שום ידע, והשיטה הזאת גם אה, שלומדים לי עושה איזה תהליך של, יש לי המון פחדים, אם זה מהנשימה והים הפתוח שקשה לי אה, לשחות ואני מפחדת מהגיל, זה פחדים שנוצרו עם הגיל. אני חושבת שיש משהו מדהים בניתוק הזה רגע, מכל הרעש מסביב, ואתה כל כולך בספורט, גם אם תרוץ והכל אתה עם פלאפון, ואתה מסתכל רגע ומכוון שירים, פה אתה כל כולך בעשייה. ואני חושבת שיש לזה ערך אפילו הרבה יותר גבוה מענפים אחרים, כי באמת יש לך את הניתוק הזה, אתה סוף סוף מרוכז בעצמך ולא ברחשים אחרים מסביב. נכון, החלטתי לאתגר את עצמי בפרויקט, אבל אני הולכת על קילומטר וחצי. אלא אם כן אני אפתיע את עצמי,